大家好，我是百里欧。如果你听不懂的话，你可以在下面打开字幕。好久不见，我上次发布了一部影片，就是去年。过了太多时间了，今天我想要告诉大家一个故事。我妻子和我一年前下载了一个 APP，通过这个 APP，我们追踪我们家庭所有的费用，所以我们从一年前到现在都可以看每个月家庭的所有支出。 根据这个资料，我想要跟大家分享我们的经验。这部影片是给正在考虑结婚或是新婚的年轻人，因为我们一年前经历过这个阶段。在一起生活之前，我们两个都不知道哪一个生活部分是花最多钱的。以下三点是我们在这段期认知到的：第一，我们在餐厅内容以及外带花的钱，比我们原本料想两倍了。 这对我来说特别尴尬，因为我以为我在这一方面算是很省，但是我错了。到底是我妻子在这一方面特别精打细算，不是我。在我发现了这件事情以后，我很少去外面去商店买零食、饮料、咖啡等等。我现在习惯了都在家里自己准备。我希望我这样能精简开支。第二。 瑞士健康保险超级贵，我们虽然本就知道，可是我们现在看实际数字，吓了一跳。全球只有一个国家健康费比瑞士的更贵，那就是美国。瑞士平均个人健康费一年内达到二十一万块新台币，相较于美国的三十六万块新台币，还是少一些。 虽然我们两个的健康费比一般人低，可是我们还是觉得这个对两个年轻人来说算是很多钱。然后还有第三，房租低，就是压力少。我们总共三房公寓，台湾的两房一厅，房租大概十万五块新台币，然后还有网络费、热水费、电费等等。然后我认识一些同龄朋友们，他们的公寓差不多大小，差不多地段。 可是他们房租大概六万五块新台币，这样一年内的差异达到二十四万块新台币，这样导致他们被迫要么赚比较多钱，要么在其他事情上省下钱。这三点是我们从一年前到现在都发现过。如果你们还不追踪自己的费用，我真的很建议今天开始追踪。追踪自己的费用有两个很大的好处。 一，你知道你在哪一方面花费了多少没必要的钱？二，你发现你在哪里还有存款的潜力，这样能使你的储蓄率越来越高。希望我的影片能够帮助大家，谢谢大家的注意，再见。